Apie Vilniaus gaoną girdėjo ir žino visi. Tačiau ar žinote, kad yra ir dar vienas iš Lietuvos kilęs rabinas, kurio mintis pasaulis kremta jau gerą amžių? Sveiki, mėlyjei, sveiki, brangieji. 20-ojo amžiaus pradžioje žydai masiškai bėgo nuo judėjiškų tradicijų ir metėsi į pasaulietinį gyvenimą. Vieni sionistai sėdo į laivus ir išplaukė į pažadėtąją žemę kiti ėmėsi ištikimai tarnauti šalies kurioje tuo metu gyveno vyriausybei na o treti metėsi į komunizmą per keletą metų senasis judėjų pasaulis subyrėjo į šipulius Šį dramatišką pokytį geriausiai aprašė Šalom Aleichemas savo apysakoje Smuikininkas ant stogo per amžius kauptą judėjų palikimą siekia išsaugoti tradicijų puoselėtojai liko priblokšti. Jokios priemonės nedavė rezultatų. Žydai būrėjais atsisakinėjo įprasto gyvenimo būdo ir amžinųjų vertybių. Atrodė, kad pasaulis išėjo iš proto ir metėsi į bedugnę. Tačiau Ravas Kukas išaiškino tuometinių procesų prasme bei pagrindė, kodėl jie visai nereiškia pasaulio pabaigos, o kaip tik atvirkščiai - ilgainiui atves tik į gerą, jei juos nukreipsime konstruktyvę kryptimi. Labai panašus procesai šiandien vyksta ir pas mus. Staiga sukilo viskas savo kelyje šluojančios jėgos, o dar prieš porą dešimtmečių jų neįsivaizduoti negalėjome dar reikšmingesnis yra neapykantos vajus užsuktas prieš tradicines vertybes ir požiūrį tad ir mes atsidūrėme ten kur dvidešimto amžiaus pradžioje buvo žydų tauta todėl ir ravo kuko idėjos mums kaip niekada aktualios Antruoju Vilniaus gaonų vadinamas Ravas Kukas remiasi sena kabalistinė teorija, kad gėris ir blogis pasaulyje yra persipinę, todėl beveik nėra nieko, kas būtų grinai gerai ar grinai blogai. O žmogaus darbas yra visame kame išvelgti tai, kas yra gera ir apvalyti jį nuo įsimaišiusio blogio. Pavyzdžiui, dvidešimto amžiaus pradžios ateizmo bangą Ravas Kukas įvardijo kaip vaistą nesubrendusiam tikėjimui. Jei tikėjimas negali atsakyti į egzistencinius klausimus, žmogus patrauks jų ieškoti kitur, pavyzdžiui, mokslą ar kultūrą. Ravas Kukas buvo įsitikinęs, kad tai laikinas reiškinys. Žmonės paieškos prasmės kitur, jos ten neras, išgirs, kas lypi tikėjimo gelmėse ir vėl sugrįš į Dievo kelią. Beje, ši Ravakuko prognozė išsipildė su kaupu. 20 amžiaus pabaigoje, praėjus keliems dešimtmečiams po jo mirties, prasidėjo žydų grįžimas į judaizmą. O šiandien jau retas kas drįsta aiškinti, kad tikėjimas pasmerktas išnykti. Na bet grįžkime prie Ravo Kuko atsako į modernybės iššūkius. Jis teigia, kad matyti idėjas kaip statiškas, ne va ši gera, o ši tik bloga, yra klaida – Nes kiekviena idėja, kad ir kokia greunanti jį betrodytų, savyje turi ir gėrio grūdą, todėl ją reikia nenaikinti, bet apvalyti, ištraukti tai, kas joje esama pozityvaus ir dieviško, o visa kita nunyks savaime. Jis teigia, cituoju, aukščiausias mąstymo būdas niekuomet netmeta jokios idėjos, vietoj to ją apvalo ir nukreipia į gerą. Tad kai pasaulyje kyla bauginančios idėjos, grasinančios sugriauti pasaulį, Ravas Kukas kvieštų nusiraminti. Atūžęs su iš pažiūros neįveikiama jėga, jos išsikvėps ir taps sugyvenamomis. Štai kaip viskas vyks. Ravas Kukas teigia, kad pasak kabalos, žmonių sielos yra dviejų tipų - chaoso valdomos ir pusiausvyros siekiančios. Kitaip tariant, tai mums gerai pažįstami liberalai ir konservatyvieji. Liberalus Ravas Kukas vadina chaoso valdomai žmonėmis. Jie tiek daug reikalauja iš gyvenimo, kad patys negali pakelti to, ko siekia. Kitaip tariant, liberalus į priekį veda destruktyvi aistra. O pasak kabalas, Kad pasaulis būtų išganytas, būtina išlaisvinti blogyje įkalintą gėrį. Tuo tarpu pusiausvėros siekiančios sielos yra konservatyvieji. Jie šių chaoso jėgų sutramdyti negali ir yra pasmerkti stebėti jų nesiliaujančią destrukciją. Argi ne tai matome ir šiomis dienomis. Tačiau Ravas Kukas siūlo nenusiminti, nes konservatyviųjų darbas yra liberalus ne sustabdyti, bet nukreipti. Įsivaizduokite dideliu greičiu judantį sunkvežimį. Jei mėginsite jį akimirksniu sustabdyti, prireiks geležinės sienos. Tačiau, jei greitkelėje staiga atsiras kelių centimetrų gylio bala, sunkvežimio judėjimo kryptis gali akimirksniu pasikeisti. Ir kuo didesnis greitis, tuo labiau judančio objekto kryptį paveiks lengvutis stumtelėjimas į vieną ar į kitą pusę. Tad, kaip teigia Ravas Kukas, konservatyvieji liberalus turi ne stabdyti, o sumaniai vairuoti. Liberalių idėjų pavydalu iškyla visokie blogie įkalinti gėrio trupiniai. Teisuolių uždavinys yra tuos gėrio trupinius pastebėti ir ištraukti iš bendro konteksto. Taip išlaisvinti jie ims tarnauti gėriui, o visa kita nunyks nes grinasis gėrių neatskėstas blogis niekam nepatrauklus. Tiek trumpai apie antrojo Vilniaus gaono idėjas. Dabar jau žinote, kodėl staiga mūsų visuomenėje kilo tokia umi prieš priešą, kur tai veda ir ką su tuo daryti. Ravas Kukas tai ne tik numatė dar prieš daugiau nei šimtmetį, bet ir surašė planą, kaip vystysis žmonija ateinančius 200 metų. Na bet tai bus tai kabliukas, paskatinsiantis jūs toliau domėtis Ravo Kuko palikimu. Šioje laidelėje tiek, o kitoje apie tai, kur ieškoti savo gyvenimo prasmės. Žiūrėkite, bandykite, aukštyn nosis dėl ateities ir jums pavyks. Iki.